astăzi este despre a uda. Ei, uite cum mă uda apa asta pe mine, așa poți tu uda semințele bune cu meditația cafelei, cum zice și lefuitorul. Adică te gândești la ce fapte bune ai făcut în ziua respectivă. Hai, udă-le, uite! <laughs> Salut!